Բարև ձեզ։ Եկեք գրենք մի հատ շատ բարձ գրծրագիր, որը կընդունի մի հատ արժեք եւ կտպի մի բան, եթե այդ արժեքը երկու ինչ որ արժեքների մեջտեղն է, հակառակ դեպքում ինչ որ ուրիշ բան։ Ոնց դա անենք։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն ստեղծենք մի հատ փոփոխական x օրինակ, որի մեջ մենք c-in կանենք, հա, այնց որ std c-in x, ահա։ Սա ուրեմն կկարդա այդ ինֆորմացիան x-ի մեջ, եւ հիմա պետք է ստուգենք, որ Ուրեմն եթե, եթեն if-նա, չէ, եթե ինչ որ պայման, որը հետ սա կգրենք, այդ այդ օրինակ այդ պարագայում կգրենք cout չգիտեմ, ասենք թե 1 std and l իսկ հակառակ դեպքում else եկեք գրենք ինչ որ ուրիշ բան, օրինակ 0 չորսած մի բան։ Okay, պայմանը հիմա։ Ոնց եկեք ստուգենք, որ այս թիվը, այս x-ը, որ մենք կարդացինք, ասենք թե 0-ից մեծ է, բայց 10-ից փոքր է։ Okay։ Դե 0-ից մեծ է հեշտ է, ուրեմն x-ը պետքա լինի ավելի մեծ, քան 0, չէ՞։ Այսքանը բարձ է։ Եկեք էս այսքանը ստուգենք, տեսնենք մեր կոդը կաշխատի, ուրեմն compile ենք անում, աշխատացնում ենք եւ ասենք թե, չգիտեմ, 9։ Հա, վերասած 1, ճիշտ է։ Իսկ եթե նորից աշխատացնենք ու գրենք -9 ասենք թե, դա վերասած 0, չէ՞, ճիշտ է։ Okay։ Բայց մեզ պետքա մի հատ երկրորդ պայման, որը կստուգի, որ ինքը բանը 10-ից քիչ է, չէ՞։ Ստեղ մեզ պետքա մի հատ ուրիշ օպերատոր եւ այսինքն մեզ պետքա եւ, որ մենք ասենք, որ x-ը ավելի մեծ է, քան 0 եւ x-ը ավելի քիչ է, քան 10, չէ՞։ Եվ ոնց դա արտահայտենք։ Ուրեմն գոյություն ունի եւ օպերատորը, ինքը այսպես տեսքի է, այսպես։ Այդ Դա նշանակում է եւ, okay, հենց որ եւ x-ը ավելի քիչ է, քան 10։ Այդքան բան։ Այսինքն, սա կորոշի true կամ false, կամ 1 կամ 0, սա կորոշի true կամ false, Եվը կվերադառնի true միայն այն դեպքում, երբ որ երկու կողմն էլ true են։ Մնացած բոլոր դեպքերում կվերադառնի false։ Այսինքն, եկեք սա աշխատացնենք, compile անենք, աշխատացնենք, Հիմա եթե ես փոխանցեմ որևէ թիվ, որը 0-ի 10-ի մեջտեղն է, օրինակ 5, կստանամ 1, շատ լավ։ Իսկ եթե աշխատացնեմ ու տամ, չգիտեմ, -10, կտա 0, ճիշտ է։ Իսկ եթե աշխատացնեմ եւ տամ 10-ից ավելի մեծ կամ հենց 10, ինչու՞ չէ, 10 պետքա լինի 10-ից քիչ, չէ՞, այնց որ 10-ը եթե փոխանցեմ, խնդրեմ, վերադարձես 0։ Այսինքն, եւը կվերադառնի true կամ ճիշտ, միայն այն դեպքում, երբ երկու կողմներ վերադառնում են ճիշտ։ Էլի հիշացնում եմ, որ C++-ում ճիշտ կամ true արտահայտվում է 1-ով, նենց որ եթե սա հաշվարկի որպես 1, եթե սա հաշվարկի որպես 1, ապա սա էլ կվերադառնի 1։ Հակառակ դեպքում կվերադառնի false, այսինքն 0 C++-ում, չէ՞։ Ա լավ։ Մենք նաև կարող ենք արտահայտենք կամ ինչպես, օրինակ կարող ենք ասենք sense բան, <clears throat> sense նախադասություն։ Թող x-ը լինի ավելի քիչ քան 0 կամ x-ը լինի ավելի մեծ քան 10։ Այս երկու գծիկը էս դա նշանակում է կամ։ Ինքը կվերադառնի true end դեպքում, որ գոնե մի կողմը երկու կողմի լինի true, հակառակ դեպքում false։ Այսինքն, եկեք մի հատ compile անենք, աշխատացնենք և եկեք փոխանցենք մի թիվ, որպեսի այսքանը լինի true, այսինքն, որ 0-ից քիչ է, օրինակ մինուս 10, խնչեմ, ստացանք 1, ինչու, ուրեմն, քանի որ մինուս 10-ը ավելի քիչ է քան 0, սա դարավ true, սա եղավ false, չէ, որտև մինուս 10-ը ավելի մեծ չէ քան 10, Բայց կամը վերադասես true, որովհետև գոնե մի կողմը true էր։ Հետևաբար այս ամեն ինչը դարավ true, դրա համար մենք մտանք այս առաջին բլոկի մեջ եւ տպեցինք 1։ Ամ հիմա Կարծում եմ կամը բավական հեշտ է, կամն էլ եւն էլ, այսինքն or-ը եւ and-ը, երկուսն էլ վերադառնում են boolean արժեք, 1 կամ 0, ճիշտ կամ կեղծ, true կամ false լավ, այսինքն այս պային մենք սովորել ենք եվը և կամը, մի հատ էլ օպերատոր կա, որ կոչում է ոչ, not, not-ը ընդհամենը շուրա տալիս, այսինքն եթե true է, շուրա տալիս դարձնում է false, եթե false է, շուրա տալիս դարձնում է true, այսինքն, նայեք ստեղ, եկեք ասենք ոչ այս ամեն ինչը։ Եվ եկեք տեսնենք ոնց է կաշխատի, ուրեմ compile անենք, աշխատացնենք, եւ եկեք փոխանցենք, չգիտեմ, 5։ Ստացանք 1։ Այդ ոնց, շատ բարձ, նայեք։ Ուրեմն 5-ը ավելի քիչ է, քան 0։ Ոչ։ 5 ավելի մեծ է, քան 10։ Ոչ։ Կամը ինչ կվերադասնի, երբ որ երկու կողմն էլ false են։ Կվերադասնի false, չէ՞։ Այս ամեն ինչը կվերադասնի false։ Իսկ սա շուր է տալիս false-ը եւ false-ը դառնում է true։ Հետևաբար մենք մտնում ենք այս բլոկի մեջ եւ տպում ենք 1։ Պատկերացրեցիք։ Ոչը ընդհանրը ցանկացած boolean արժեք շուրա տալիս եւ դարձնում է հա, իր հակառակ վարիանտը, այսինքն եթե true է դարձնում է false, եթե false է դարձնում է true։ Բարս է։ Դե ուրեմն եկեք sense մի բան անենք։ Ոչ ոչ եւ եկեք ստեղ, եկեք մի հատ խուճուճ բան տամ։ x-ը ավելի մեծ է քան 10 եւ x-ը ավելի քիչ է քան 100։ Ուրեմն նայեք, ոնց է սա աշխատում։ Եկեք compile անեմ եկեք փոխանցեմ ինչ որ արժեք, օրինակ 50։ Պետացրեց 0։ Ինչու՞։ Ուրեմն եք 50-ը ավելի քիչ է, քան 0։ Ոչ, հենց որ սա կվերացնի false։ 50 ավելի մեծ է, քան 10։ Այո, սա վերասած true։ 50 ավելի քիչ է, քան 100։ Այո, սա էլ վերասած true։ True եւ true ինչ կվերացնի։ Վերացնի true, չէ՞, հենց որ այս ամեն ինչը եղավ true false կամ true, հիշեք, որ կամը կվերացնի true, երբ որ գոնե մի կողմը true է։ Իսկ այս օրինակում աջ կողմը true է, չէ՞, նենց որ այս ամեն ինչը դառնում է true։ Հետո, այս ոչը կշուրտա այս true կդարձնի false, այս ոչը այս false-ը շուտ կտա կդարձնի true, այս ոչը շուտ կտա այս true-ն կդարձնի false, հետևաբար մենք մտնում ենք երկրորդ բլոկի մեջ ու տպում ենք 0, խնդրեմ։ Պատկերացեցիք։ Այս տիպի լոգիկան, որը օգտագործում է boolean արժեքներ, հա, true կամ false, որը ունի եւ ոչը եւ կամը, կոչվում է boolean լոգիկա, boolean logic։ Ամ Եվ ինքը շատ կարևոր է եւ հաճախ օգտագործվում է, երբ մենք ստեղծում ենք ինչ-որ պայման, որտեղ պայմանները միշտ այդքան հեշտ չեն, որ ուղղակի ասենք x հավասար է 100-ին։ Երբեմն պետք է օգտագործել եւ կամ եւ մեկ-մեկ շուրջ տալ եւ ստանալ ոչ։ Դքան բան, հույսով եմ, սա մնա բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ